الله يا الله يا الله الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا قفار يا قهار يا وهاب الله دائم حليم تلك يدك بنوبر واقي nabaad iyo dagaal nagahay ya allah ya allah ya allah ya allah ya allah ya allah ya rahman ya rahim يا قفر يا قهر يا وهاب iyo daran naga hay abar iyo duuga naga reeb deegaanka nabad nuugayel allah ya allah ya allah ya allah ya allah allah ya raxman ya raxiimu يا غفار يا قهار يا واد هنقو قدي ما ذا الله هنقو قدي ما ذا الله هنقو قدي ما زاد الله هنقو قدي تلاقي عذره حي الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah دينا نتاع ماري لا إيو بصم باسك نقدين الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا قهار يا وهاب يا وهاب tahay nigeesi dariiqa xaqa noogu deed allah allah yaa allah yaa allah allah allah yaa raxman yaa raxiimu يا ضحان يا ضحان يا وهاب الله الله الله الله الله Allah